我试过，今天呢，继续是况我们的空岛生存，那我们就开始吧。东西我已经准备好了，今天要去攻略那里，看起来就很阴森的地牢，胖是海底神殿啊，所以我准备满。 可以挡空气。如果不是的话，就把门拿做装饰吧。好，走吧。我好像看到神块穿了。 哦，有有有，毒蜘蛛。哎，这里的，哦也有，不行留啊，有了我也打得很惨哦。 爱心啊！啊，下下楼下楼！哦，快点快点，哦。什么？没事没事，关。海底遗迹。 哇塞哇塞！走开走开！下去下去下去下去！啊！是牛牛斧头？ 痛。快点快点，要不然他们又要再生了。哦，差点。 你是，诶，哦哦哦，凋零，不要出啊，要出啊，绿宝石，我都挖掘减速了。 这些怎么办？凋零啊！用凋零看看好了，直播在上。 等等等，么？恐怖！还有吗？么么么么么么？上秒。 小千，进来，你是谁？地道核心，吸血剑，哎哎哎，毒蜘蛛！完蛋了，我好像打掉了。哦，吸血剑是不是？哎呀！ 好像真的呢，怎么办呢？上上上上上！ 没子兵，还有吗？我看罐没有掉。啊。嗯。看时间放快，开始让它掉东西了，那我。 直接在把拉，整个转动回来好了。进去，进去，一就进去，进去，你还是没掉啊？等等，这引擎是什么？ 我有点不太想下去了，我又没药水，随便开个门，随便随便开个门。 越生越多了，越生越多了。哎， <coughs> 我是原地好了。怎么办？这个状态真的不行。 算了，反正他是要换东西的呢。我试一下再把整个砖弄出来吧。那么，今先再去看红道了。 <coughs> 唉，哪知道他会掉那个东西？早知道我就。 把它挖掉了，留一个独蜘蛛，我恨死他了！哎，狂舞岛，狂舞岛。 这里，书我都砍掉了，就也没有藏东西，箱子。哎，哦，我有天梯。嗯？阿什打我？ 阿叫咩料？生肖鸡。阿叫钻石。红石。钻石。 有了有了，先挖几颗了。哎，应该有吸到了。中心点。 大哥，告诉你底部了吗？好了，就这样了，好像没什么了。 <coughs> 那么下次我再想，私下我再把那个。 毒蜘蛛弄出来，然后再去挑战一次。好了，那么今天实况就到这里了。如果喜欢的话，帮我点个赞，加个订阅，旁边小铃铛要忘记打开哦。那我们下次见，拜拜。